Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı var iki oğlu Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı var iki oğlu Beş yüz atlı yılan kestiler yolu Eşkıya dünyayana hükümdar olmaz Beş yüz atlıyla kestiler yolu Eşkıya dünyayana hükümdar olmaz Yıl 1341 Mevsime uydu Sebep oldu şeytan Bir cana kıydı Yıl 1341 Mevsime uydu Sebep oldu şeytan Bir cana kıydı Katili defterine Dünya dünyaya hükümdar olmak Tatil defterine adımı yazdım Eşkıya dünyaya hükümdar olmak